Kamali, kan rekod. Dah rekod dah. Surah Al-Fil. Kam Mali. Kam Mali kam together. Uh, all, all this one bad. Hmm? Oh this one bad. Yeah, bad guy. They all good. Yeah. You want to fight. Yeah. uh, uh, Omar buatkan Omar buatkan juga sama. Very bad. Uh, one. Huh? Ah? Um, people is good and bad. Yeah. Ayah, ayah actually you're pointing there. Tak apa, because this is 360, remember? The record everything here, up, down, here, everywhere. Jangan touch. Itu air patut, itu air patut. That means you can, this thing can turn. No need to turn because the camera got front and back. And it will record here, and record here, up and down. Automatically. So like this. Yes. And like this. You look, you look and like, like this. And like this. And like this. And like this. And like this. And like this. Only this part, only this here. Nothing. So when you ah, uh, over here lah. So your hand like that. Here can see, and then here cannot. Here can see also, but don't don't. Okay, I tell you ah, don't touch this. This is very sensitive. Don't try, touch the lens until ayah dah, dah dapat ayah punya cover dah sampai baru you can touch but this is kalau ni rosak then I cannot use anymore understand you can touch hmm If now cannot touch. Because it's not matching. This is no. called the... No, see? No, I, I want to count the number. See? See? I want to try. I want to try. Try what? Don't touch. Tengah record. Ah, uh, see nampak muka. Apa dia, Oma? This is called the Insta360. Ah, yeah. Yes, Hana can see my face. okay. Two, two times. You. X mark 2 means uh, the, Hey, eh, the, looking at my face, not Okay, baring, baring, baring. Okay, I'll feel. dan, dan, dan. Okey, dah. Okey. I see bat, I see Ayah, ayah, ayah. ayah. The bat. The bad guy, yes. The bad. But yeah. this good. This good. Okay, surah Al-Fil. Uh, Ali. Uh, one. Ayah. Alam alam tarakai apa fa'ala rabbuka bi ashabi fi yes alam ya alam ya ja'al tu alam ya ja'al kaidahum fi tadlil Abaka one Okay Okay surah al-fil dia pasal apa Can you see what's in what's here Abu Bakar, ah, Abu Bakar what's here? Ada apa? Ada, ada. Tangan dekat-dekat kat lens. Ada elephant like this. Oh, tak ada. Hmm. The elephant. Ayah si. Oh, yelah. Some, Ah uh, some good, oh, some bad. Saya tak nampak. Oh, Omar, baca full surah Bismillahirrahmanirrahim. Wait, wait. Ayah buka dia page. Okay. Alam tarakai fafa'ala rabbaka bi'asabi fi'l yes yes yes yes excellent okay ayah baca translation okay bismillahirrahmanirrahim one okay surah ini apa dia tanah apa minyak ni this one okay surah ini diturunkan sebab abraha yang pernah ya, dilantik lah, tak apalah nak tidur nak baring we try this one nanti kalau kalau tak best then kita sit down again okay okay Al Ali baring lah ini kan ayah punya kenapa kat sini alamak eh Tuhan oh alamak jatuh okay Okey. Abraha dilantik menjadi gubernur di Yaman setelah kerajaan Habsyah berjaya mengalahkan pemerintahan Parsi. Um, Yaman kat mana rumah? Yaman Bilo Mekah. Bilo Mekah pandailah. Kita ada tengok betul tak? Betul tak Yaman dekat bawah Mekah? Ha, ah, si nampak Yaman kat sini bawah ni. Ni laut tau. Nanti boleh color okay, Ali. Ali color this one blue. Ini not supposed to color. Ini why just color? this one also blue this two is a C okay this is a C this is C so Mekah kat sini Madinah kat atas sikit Yaman kat bawah sekali Palestin and Syam Palestin dengan Syam dekat atas ah ha, eh, nampak Asham. no no ah ha. ah ha. Ya, yeah, but, but that that that one surah Asyams. Tengok tengok. That one surah Asyams means matahari. Hmm. Yes, correct. Okay. So, ayah continue baca Okay. Menurut Hamka, Hamka ni uh, seorang ulama. Dia tulis tafsir Al-Azhar. Kerajaan Habsyah terdiri daripada pemeluk agama Kristian. Uh, jadi agama Kristian ni kan agama yang yang sembah satu Tuhan tapi dia ada salib. Salib tu yang cross. That's why ayah tak kasi rumah draw cross. Ya, cross yang ada T. Ah, cannot. Itu kira agama Kristian. Agama Kristian different kan? Okay. Yeah. Okay, agama Kristian. Eh? Jadi Abraham ni dia jealous dengan Mekah. Kenapa ramai sangat orang pergi dekat? Kenapa ramai sangat orang pergi ke Kaabah ni? Uh, kenapa tak ada orang pergi dekat Yaman? Jadi dia pun bikin satu gereja church the biggest gereja, the most beautiful gereja called uh, church atau gereja. Gereja is Melayu, English is church. Jadi dia dia, dia namakan Al-Qulais. Jadi Al-Qulais tu uh, nama gereja tu. Jadi diharapkan yang semua orang datang lah, Semua orang datang. Tapi um, apa? Abraham melihat bagaimana penduduk negeri Yaman diperintah beliau turut tertarik ke dengan Kaabah. Ha, jadi okey. Lepas tu dia hantar surat dekat uh, kepada Sri Maharaja Habsyah. Okey. Menurut sejarah, orang Arab ialah satu kaum yang amat bangga dengan keturunan mereka. Orang oleh itu tidak hairanlah mengapa mereka tidak mahu ke Yaman. Orang Arab amat berbangga dengan Kaabah kerana mereka telah ialah zuriat keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Iaitu orang yang membina rumah suci tu ha, Jadi siapa yang bina Kaabah? Abu Bakar? Tak tahu Okey Awal Ali? Ali pun dah apa? Dah okay. okay good Ah ha, Umar? Siapa yang bina Kaabah? Nabi Ibrahim Dengan anak dia Nabi Ismail Okay, jadi tamadun Arab ketika itu mengalami keruntuhan dan mereka melihat agama yang diantut dari kucak kacir. Menurut Hamka, Berita isi surat yang angkuh itu sampai ke telinga orang Arab dan mereka mula gelisah, mereka marah kerana tempat mereka menunaikan haji akan dipindahkan. Ha. Jadi kan uh, ah, uh, ah, alam tarakai fa ala rabbuka uh, surah al, uh, al ni dia diturunkan sebab Abraha nak hancurkan uh, apa nak hancurkan Kaabah jadi dia ada tentera bergajah lepas tu bila ada tentera bergajah tu kan Allah kan dia kan selamatkan uh, berjanji untuk selamatkan uh, Kaabah. Walaupun orang uh, orang Quraisy buat jahat pun Allah tetap nak nak selamatkan Kaabah. Jadi Allah hantar apa? Burung ababil. Uh, jadi bila burung ababil tu dia buat apa? Burung ababil tu dia bawa people tiga. Is Later the bird put the batu at the people. Mm-hmm. And I good. hmm Berapa banyak batu ada yang burung tu bawa? Tiga. Tiga batu. Batu dikatakan juga batu tu daripada neraka. Ya. All batu ni panas atau berapi tau batu ni. Jadi batu ni ada beribu-ribu burung. Dia angkat batu tu gunakan satu tangan dia. Satu kiri. First the put the... Let go the mouth first kan. Dia let tak kisahlah the put the I think the like this jump Yeah. Like this ah. Pew pew pew. Yes, correct. And then semua hancur, semua tentera Abraha hancur, uh, semua mati. Jadi Say. begitulah cerita sebabnya turun surah Al-Fil.